heißt Gemeindeakt freiwillige Verpachtung an Jagdgesellschaft Wieber und Festlegung des jährlichen Jagdpark-Endgeldes. Wir haben jetzt nachgeschaut in den Formulierungen, damit wir da keinen Normalfehler machen, würde ich bitte also diesen Punkt umbenennen in Festlegung des jährlichen Jagdpachtschillings, weil das heißt leider immer noch so. Und deswegen bitte ich um Zustimmung, dass dieser Tagesordnungspunkt umbenannt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um eine Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön, einstimmig. Und dann komme ich zur folgenden Erweiterung als neue Tagesordnungspunkt 4, weil wir dafür unseren, äh, unseren Bauamtsleiter brauchen. Erweiterung der relativierten Bibo-Fach, Auftragsvergabe und Planergänzung. Da hat es vorige Woche eine Besprechung gegeben, wo ich leider nicht die ganze Zeit anwesend habe sein können, weil es auch um gleichzeitig eine Veranstaltung in der BH der Staatsbürger zu den Muslimen stattgefunden hat und der Bauamtsleiter war die ganze Zeit dabei und wird uns das deswegen näher bringen, da gibt es eine Änderung, eine Forderung eben bei der Renaturierung des Liebhochbachs. Wer mit der Aufnahme einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung als Tagesordnungspunkt 4. Gegenstimmen, Enthaltungen, Dankeschön, einstimmig angenommen. Neuer Tagesordnungspunkt 10 im öffentlichen Teil die Mikro-ÖV-Förderung und Berufspublik-Förderungsvertrag zwischen dem der Steiermark und der Marktgemeinde Liebhoch. Das habe ich letztes Mal schon berichtet, das haben wir nicht beschlossen. Es ging darum, dass es eine Besprechung gegeben hat beim Landesrat Lang und wir erst in vorige Woche am Mittwoch, glaube ich, den erlösenden Anruf bekommen haben, dass die Kindergartentransport weiterhin in Fußmobil förderfähig bleibt. Deswegen haben wir diesen Vertrag jetzt auf der Tagesordnung. und Ich bitte um die Aufnahme des Tagesordnungspunkts 10, der damit einverstanden ist. Gegenstimme, Enthaltungen. Dankeschön. Punkt 11 ist ein Punkt, den die, der von den Grünen eingebracht worden ist, von der EWI, eine Resolution an die österreichische Bundesregierung bezüglich wäre für Asylbewerbende, wer mit der Aufnahme einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, eine Stimme aufgenommen. Im nicht öffentlichen Teil äh, kommt ein neuer Tagesordnungspunkt 12, eine Grundabtretung, die ich Ihnen jetzt noch nicht äh, weiter ausführen kann, das wird euch vorliegen, oder? Ja. Wer mit dem Tagesordnungspunkt 12 als aufgenommen werden soll, einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke. Der neue Tagesordnungspunkt 13, da geht es um einen Vertrag mit Nasssteiermark. Wer damit einverstanden ist, bitte über zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Unter Tagesordnungspunkt 14 habt auch vorliegen, geht es um Rückholbecken. Wer damit einverstanden ist, bitte über zustimmen. Gegenstimmen, sage jetzt auch einstimmig aufgenommen auf die Tagesordnung. Und ich darf zum Tagesordnungspunkt 1 kommen. Ein erfreulicher Tagesordnungspunkt, Angelobung neuer Gemeinderatsmitglieder. Darf bei diesem Punkt anmerken, dass eben uns leider einige Gemeinderatsmitglieder verlassen haben, sie haben uns verlassen, und das seitens der ÖVP der Gemeinderat Wiesenhofer, von seitens der SPÖ der Gemeinderat Weiß, Jauschneck und die Sonja Meixner-Gabert und für kleine Zusammenfassung von der ÖVP ist heute noch nicht anwesend, es wird in der nächsten Sitzung der Markus Wendwig, Nachfolger des Gemeinderats, <laughs> kommt aber erst in der nächsten Gemeinderatssitzung und von Seiten der SPÖ dürfen wir heute schon äh, den Herrn Ingenieur, Diplomwirtschaftsingenieur wirtschaftsingenieur FH Joachim Seifried als neuen Gemeinderat angenommen, darf ihn herzlich bei uns begrüßen und ihn zu dir bitten genau. Also für das frei gewordene Gemeinderatsmandat anstelle von Herrn Thomas Weiß haben diverse Ersatzmänner der SPÖ die Einberufung im Gemeinderat abgelehnt bzw. sich von der Liste der Ersatzmänner streichen lassen, sodass bis dato die beiden vakanten Mandate von Herrn Weiß und Herrn Jauschlicht nach besetzt werden können. Daher, also das ist das war nachher, für das frei gewordene Mandat von der Frau Sonja Meixner-Gabert ist eben der Herr Diplom-Ingenieur da. Und ich darf jetzt bitten, nachdem ich das verlesen habe, die in die Hand mit den Worten, ich gelobe das Gelöbnis abzulegen, ich gelobe der Republik Österreich, dem Land Steiermark, unverbrüchliche Treue zu bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Und dies ist mit den Worten, ich gelobe, abzulegen. Ich gelobe. Herzlich willkommen. Ich Kurze kurze Vorstellung für alle, die noch nicht kennen. Ja, okay. Also, wohne in Dibach seit zehn Jahren mittlerweile. Ja, beruflich bin ich beschäftigt bei Handels AG, das Projektdirektor. Ja, ja, wie gesagt, herzlich willkommen, wir jetzt auch. Ja. Vertretung in diverse Ausschüsse und Verbände. Der wenn es euch äh, genehm ist, weil ich sage, nur die Austausche dabei von seitens der ausgeschiedenen SPÖ-Mitglieder auf die anderen. Es liegt die Liste vor, die können wir hinauf projizieren. Ist es für alle in Ordnung, dass ich einfach den äh, das, das, danke, die Wahlen der Mitglieder sind mit dem Stimmzettel durchzuführen, es sei denn, der Gemeinderat fasst einen einstimmigen Beschluss, die Wahl durch Erheben der Hand zu führen. Sind alle damit einverstanden, dass wir mit Handzeichen wählen? Dann bitte jetzt um ein Zeichen zur Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön. Und ist das jetzt weiterhin bereit, okay, dass ich den jeweiligen Ausschuss vorlese? Er wird hinaufprojiziert, ohne die einzelnen Namen zu verlesen. Ich stelle einfach den Antrag pro Ausschuss, ist das bei um Zeit zu sparen. Ich stelle den Antrag, die Neunominierungen der SPÖ im Prüfungsausschuss zu beschließen, der damit einverstanden ist, ein Zeichen der Zustimmung bitte. Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig. Dann kommen wir zum Kultur-, Informations- und Redaktionsausschuss. Ich stelle den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen, der damit einverstanden ist, bitte über Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig angenommen. Wirtschafts- und Budgetausschuss. Ich stelle den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, gibt ein Zeichen der Zustimmung. Es, es kommt als Ersatzmitglied der neue Gemeinderat. Ja. Ah, gibt es da jetzt, was bitte? Achso, ja, beim, beim, dann also Wirtschafts- und Budgetausschuss haben wir jetzt abgestimmt, dann gehe ich noch einmal zurück zum Prüfungsausschuss und erwähne dort noch einmal in der vorliegenden Form, habe ich gesagt, deswegen äh, ist es der Antrag, die neue Nominierung der FPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, ist einfach ein Tausch von Ersatzmitglied zu Mitglied und Mitglied zum Ersatzmitglied. Wer es gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist das auch einstimmig angenommen. Dann gehe ich weiter zum Sportausschuss. Ich stelle den Antrag, die Neunominierungen der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön. Dann kommen wir zum Umweltausschuss und Sozialausschuss. Äh, ich stelle wieder den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen Zustimmung. Gegenstimmen, <coughs> Enthaltungen. Einstimmig angenommen. Und dann kommen wir zum Fraktionsvorsitzenden, der ist nicht zu beschließen, da ist von Seiten der SPÖ da äh, das Vorstandsmitglied Josef Sund als Fraktionsvorsitzender der ersten Vizebürgermeister Simon Gruber als Stellvertreter geändert worden, aber es ist bereits bekannt gegeben worden, es ist nicht zu beschließen. Dann kommen wir zu den Verbänden, Abwasserverband Liebochtal, da hat es eben auch aufgrund dessen Änderungen gegeben, steht den Antrag der neuen Nominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, gerne Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltungen einstimmig angenommen. Äh, für den Wasserverband Sölden-Liebach stelle ich den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wie vorliegen, wer damit einverstanden ist. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Äh, dann kommen wir zum Wasserverband Keinach-Regulierung Moskirchen. Ich stelle auch da den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte einfach zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön, einstimmig angenommen. Sozialhilfeverband Graz Umgebung stelle ich den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen, wer damit einverstanden ist. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön. Abfallwirtschaftsverband Graz Umgebung stelle ich den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen, wer damit einverstanden ist. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön. Und wir sind beim Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband. Auch da bitte ich äh, um die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Bitte mein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen auch einstimmig angenommen. Danke vielmals, dass wir diesen Punkt so rasch abhandeln haben können. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Genehmigung und Verfertigung des Sitzungsprotokolls. Es ist eine ein Änderungswunsch, der, der, der ein Fehler in der Protokollführung eingearbeitet worden ist, nicht zu beschließen. Deswegen glaube ich, es ist abgesprochen mit den Funktionen, denen es aufgefallen ist. Dankeschön. Mhm. Und da keine äh, schriftlichen Einwendungen erhoben wurden, gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt. Und ich darf die Schriftführer bitten, wenn es keine jetzigen Einwände gibt, das so unverfährlich. Oh mein Gott, dein Darm, jetzt so gesehen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Renaturierung Wiesenbach. Ich begrüße unseren Bauamtsleiter bei uns und darf den Herrn Ingenieur um Ausführungen bitten. Es geht in Wirklichkeit hauptsächlich darum, dass die Renaturierung weitergeführt wird, als bis zur Wackerstraße. Okay das vorige Woche am Montag am 12. haben wir Ausweichswandel gehabt bei den Rennern in Liebachbach, und zwar vom Müllkarte Becken, äh, anschließend aber bis zur B70, bis zur Backer Bundesgrenzen. Äh, das Projekt ist jetzt mehr oder weniger genehmigt worden und im Zuge der Begehung man da die ganze Geschichte angeschaut, äh, wie und was eine weitere Folge zu machen wäre. Und da haben wir erzählt, dass im Unterbereich, wo die GKB äh, schon die Bahnbrücke Richtung Wies ausgebaut hat. Dass dort der Teilaufer ist, Garten. Und äh, es wird jetzt versucht, dass wir diese Kosten, die jetzt Rom anfallen bei Holkone der macht wieder, macht wieder mein Rat von 150.000 Euro, dass die eventuell, wenn es möglich ist, mit den holkone ab, äh, abgerechnet werden, also dort mitgebaut wird das Projekt, dann könnte man diese Kosten im Gegenzug auf der Verlängerung und der B70 runter Richtung äh, Bahnbrücke dort verwenden. Voraussetzung ist, dass sozusagen analog für den bestehenden Projekt das Profil überprüft wird, äh, in Verbindung mit den Maßnahmen, die gebaut werden. Also muss man schauen, dass das Fachprofil, das jetzt passrechtlich passrechtlichen Konsens hat, mit der Renaturierung, also Renaturierung heißt Umbau, das kommen unten die Sollsteine aus und das werden dann sozusagen äh, Wasserbausteine eingebaut, das heißt du baust eine Bremse ein, das Wasser kriegt eine gewisse Bewegung und dadurch ist die Fließgeschwindigkeit gut und da unterschritten und dann wieder mal schön. Und das muss aber jetzt rechterisch nachgewiesen werden, damit es keine Einflüsse auf die anleitung hat. Das heißt, diese Maßnahme muss dann nachweisen und damals vereinbart, dass die Planer das mit denselben Kosten von Europa mitmachen würden und äh, das heißt, das rechnet einfach auf Laufmeter, das kann jetzt nicht so wie das kostet, aber zumindest das legst einfach auf die Länge um. Wenn ich sage, oben ist ein Kilometer, unten 500 Meter, dann sind es in dem Sinn die halben Kosten. Wird es von der Planungsseite mitgemacht werden und dann könnten wir es weiter mit ausbauen. Das heißt, der Wasser, die Wasserbewiderung ist so gestaltet, dass diese Maßnahmen mitgemacht werden kann, wenn entsprechend Planungen vorgelegt werden. Krise. das heißt nicht die, die halben Kosten, sondern 50% des ganzen Projektes sind aufgeschlagen. Ja, wenn, ist halt, wenn unten 500 Meter sind, oben 1000 Meter, dann ist es die Hälfte. Ne? Kostet das ganze Projekt dann 50% mehr? Na, dann kostet, äh, dann wird es wahrscheinlich 50% kosten. Die Projektskosten sind dann 50%. Oder 1,5. Von dem traditionellen, ne? Das ist es dann 1,5. Danke. Okay, passt. Oder 1,3, was auch immer. Ne? Der Antrag würde wie folgendermaßen laufen, das heißt, ja schon einige Fragen. Äh, der Gemeinderat die Auftragsvergabe der, Planungs-, der Planergänzungen an Dr. Simbeni und das Büro Hygienus sowie die Finanzierung der erweiterten Renaturierungsmaßnahme durch die im Voranschlag 2018 vorgesehene Summe von 50.000 Euro beschließen. Das heißt, es kommt nichts Neues dazu, weil die anderen Kosten bereits mit dem Projekt Rückhaltebecken in Hochbach, Lusenbach abgedeckt werden. Voraussetzung ist, dass wir sozusagen die so weit weiterbauen, so weit im äh, Mittel vorhanden sind. Äh, sollten da oben, was weiß ich, sagen 100.000 überbleiben, dann wird es so sein, dass wir das ganze Projekt da unten in dem Bereich fertig bauen könnten. Dann werden wir bis zur Bahnbrücke fertig ausgebaut. Gibt es da noch Fragen dazu? Wenn nichts überbleibt, brauchen wir nichts. Ja. Dann also sind wir, halt, sind wir halt die Planung, dann ist da die Planung, dann könnte man so machen, dass ich sage, ich habe den Wasserrechtskonsens die Überprüfung bis nächstes Jahr im äh, Oktober um das weiter strecken. Das heißt, man könnte es dann in den Vorschlag nächstes Jahr, also 19 reinnehmen, dann war es nächstes Jahr im Vorjahr. Und dann habe ich noch immer den Wasserrechtskonsens, äh, die Kollatierung, also die Abnahme wird das die Woche dann bis Herbst 19, müsste es dann gemacht werden ist ja fertigstellung Ne? Also mhm. auch das also wäre möglich, soweit man das abstellt. Also vereinfacht gesagt, es liegt die Genehmigung vor, dass man nicht nur bis zur Baggerstraße, sondern ganz den Liebhaber renaturieren. Geht es sich mit den vorhandenen Mitteln heuer aus, wird es heuer gemacht, geht es sich nicht aus, müssen wir halt schauen, ob sich, ob sich im Vorschlag 2019 Platz findet. Nein.